شمع سوخته بزم غریبانه خیشم غم بیگانه ندارم که به پروانه خیشم من از این دست نبودم غلطم من از این دست نبودم غلط آوردیم اینجا ببر باد پریشان به سر خانه خیشم نه منم اشرف فروشم که به بازار تو کوشم دشت بی کشت نهان داشته در دانه خیشم تو با آن رنج تمنا همه تشویش مبادا من و این گنج دل خوش که به ویرانه خیشم گوهر اشکم و ام از چشم تو اما گردن آویز غم عشقم و دردانه خیشم هرگزم راه نزد ساغر زرین حریفان بسم عیش که بردی کش پیمانه خیشم گوشمندان جهان را غم سودای جهان بس فارغ از سود با دل دیوانه خیشم سایه جان قصه چه پرسی که در آینه چه دیدی دیدم آن روی از آن روست که جانان خیشم تو چیزی؟ خوز خوز بعد از این روی واسه روی آن روی الجنود الرومي بمن اللاجئ